নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ কাম আজি তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বিল আছে বিলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকওঁ চাওঁ বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ফুলৰ ডিজাইন একেবাৰে ফ্ৰী হেণ্ড ফুলৰ ডিজাইন হয় কম সময়ত কৰিব পৰা আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেচিং পেপাৰ নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ ডিজাইন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল সহজে আঁকি পেলাই এযোৰ মেখেলা চাদৰ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰে মেখেলা চাদৰ আচলত বা মেখেলা চাদৰ বৰ্ডাৰত এই ধৰণে ডিজাইন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই এডাল লৈছোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু ফ্লেট ব্ৰাছডালেদি মই এই ধৰণে ষ্ট্ৰকবিলাক দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ ইয়াতে মই দুটা কালাৰ মিক্স কৰি দিম আৰু এইটো হৈছে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ আৰু এইটো অলপমান স্পাৰ্কলিং আছে অলপমান চাইন এফেক্ট এটা আছে এই কালাৰটোত আৰু আজি মই এইটো এনেই জাষ্ট এনেই এখন প্লেইন কাপোৰত মই কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে কোনো মেখেলা চাদৰত কৰা নাই খালি এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ এযোৰ মেখেলা চাদৰ যদি কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াও দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগিব আৰু চাওক আগৰ ধৰণেই মই এই ধৰণে মিক্স দুটা কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই কালাৰটো কৰি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ সেই একেডাল ব্ৰাছেদি মই গ্ৰীণ কালাৰেদি এনেকৈ সৰু এডাল লতা নিচিনাকৈ দি দিম সৰু সৰু পাতৰ ডিজাইন কৰি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আগলৈ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আজি মোৰ কাম প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব এতিয়া অকণমান গ্ৰীণ কালাৰ দি পেলাই মই এইধৰণে ফ্লেট ব্ৰাছডালেদি অলপমান পাত এইধৰণে আঁকি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান মই গ'ল্ডেন কালাৰ যিটো আছিলে সেই কালাৰটো দি দিছোঁ আৰু এই কালাৰখিনি কৰোঁতে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম দিয়া নাই পানী ইউজ কৰা নাই ডাইৰেক্ট কালাৰটোৱে কৰিছোঁ আৰু কাপ কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত মই ইয়াৰ বেক চাইডে ফুলৰ যিটো ডিজাইন আছে সেই বেক চাইডে মই অলপমান প্ৰেছ কৰি দিলোঁ যাতে ইয়াত হিটটো পাই পেলাই কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায়